嗨，这里是 R C Boss。今天我们要讲的是国共战争的阴影战线——谍报战，而这之中最为轰动的便是吴石、朱成之间谍案。这个案子曾经轰动五十年代的台湾，也将中华人民共和国所预备的解放台湾计划付之一炬，默默地改变了两岸之间的情势。 早在抗日战争爆发之前，中国共产党就已经在策划如何夺取大陆这片土地的控制权。在第一次国共内战后，国民政府与共产党暂时合作抗日，但在第一次内战中，共产党了解到游击战、策反及鼓动民间反对政府是通往胜利的一条捷径。而在与日本作战之中，共产党悄悄地将内部间谍投入中央军，甚至担任军队要职。 一九四五年，日本全面投降，但随之而来的重庆谈判破裂，造成第二次国共内战爆发。而共产党所安插的间谍，在一九四七年的战争之后，逐一发挥作用。一九四七年五月，牧羊固战役中，当时为解放军间谍的国防部第五厅厅长郭汝瑰，便将国军作战部署秘密转抄于解放军，导致当时最精锐的国军七十四师惨遭歼灭。而三大战役中最惨烈的徐蚌会战前夕。 郭汝瑰与张克侠展开了一系列的密谋与策反，造成军心动摇，并让蒋中正做出错误判断。解放军突破黄河一带防线，而张克侠更是以徐州城防司令的身份，率领第五十九军、第七十七军临阵倒戈，使徐州门户大开。在一九四八年十一月，被解放军攻陷。 而郭汝瑰在后来一九四九年十一月的重庆保卫战中，将新编三四师调离防线，使得解放军得以长驱直入，攻下重庆。郭汝瑰更是利用他蓄泸警备司令身份，令川南各县县长妥善保存档案，此举让解放军在交接领土时变得异常顺利。之后，郭汝瑰率第七十二军在宜宾投共。 随着海南岛的失守，国民政府所拥有的领土只剩下台澎金马。解放军摩拳擦掌，准备一举攻台，完全歼灭国民政府的残存势力。而此时的解放军间谍也在台湾内部悄悄建立了严密而且完善的间谍网，将刺探的触手伸向全台各地，也准备在解放军攻打台湾时，由内部进行策反与暴动，吸收国军高层带枪投靠，一同收下台湾。 而在这阴影的中心，就是我们今天的故事男主角蔡孝乾。 毛泽东和解放军最高司令官粟裕起初是规划在1950年底进攻台湾。除了军备的充足外，进攻台湾还需要潜伏于此的间谍特务们协助。从第二次国共内战起，这些特务们的任务便是在一座座城市内挑起社会动乱、组织暴乱，并吸收高阶军官使其带枪投靠，让国军的防线在开打前就自行崩溃。而潜伏于台湾的间谍可追溯至1946年4月，当时解放。 军在中国成立中国共产党台湾省工作委员会。随着1949年的国军逐渐撤退来台，许多解放军特务也混杂于其中，在战败的阴影下一同来到此处，并于暗处生根发芽。而在这之中最为优秀的一名特务，便是蔡孝乾。 蔡孝乾是解放军在台间谍组织首领。他出生于一九零八年的日本统治下台湾，并在这里成长。一九二零年，年少的蔡孝乾离开台湾，来到上海读书。离乡背景的情况下，他遇见了在校内的共产党组织，并被吸收成为其中一员。 由于他能说一口流利的日文，且写作能力极佳，因此在不久后担任解放军的政治宣传员一职。到了抗日期间，他又成了军中专门审讯策反日军战俘的人员，同时也能翻译分析日军文件。后来，解放军甚至请他撰写内部教材，训练新进的间谍特务。 一九四六年，在日本正式投降不久，蔡孝乾再次回到上海。他肩负着一个全新的任务，也就是来台领导解放军的间谍组织。一九四六年七月，他以新身份返回故乡进行潜伏，借着原有的背景，他和其他特务很快就融入在地生活。蔡孝乾来到台湾不久，就招募了七十位当地人士加入特务团队。 而一九四八年，特务团队人数来到两百八十五人。一九四九年，在战事日益不利的阴霾下，解放军的特务组织飞速发展。一九四九年十二月，他掌控的地下情报员多达一千三百位，另外更有多达五万个县民。这些县民并不知道组织的背后是来自共产党的势力，但是由于对社会现状不满的情绪，受特务挑动。 这些人随时都可以用来发动罢工、抗议、游行、及票源暴力。蔡孝乾告诉第三野战军，他的秘密部队已经准备好，解放军登陆前就可以先煽动社会，一举颠覆蒋中正掌握的国民政府政权。此时，一名重量级特务也从南京来到台北，他就是当时第十六集团军副司令中将吴石。 蔡孝乾与吴石私下搭上线，借由吴石与国防部参谋本部的工作之便，许多高度机密的战略资料都被泄露给蔡孝乾，再转交于解放军。这之中包括多份军事地图，上面标注出台湾可登陆的海滩、可利用的部队卸载点以及台湾军事基地位置。另外，还有记载金门和舟山群岛的部队配置及炮台的布防位置图。 这些文件都通过一位叫朱成之的女性特务带到中国，对日后金门与台海的国军防御造成了重大伤害。在这一刻，这个组织已经准备伸出它的利爪，要与解放军里应外合夺下台湾。蔡孝乾还建议，攻台计划最好在一九五零年四月发动，因为那时候天气最适合两栖登陆作战。 一九四九年的秋天，蒋中正将兵力撤往台湾。在中国经历过情报体系大崩溃，以及众多重要部队遭煽动或叛变之后，他决心要根除潜伏在台湾的共谍组织。而他必须抢在解放军渡海来台前，完成国军内部的门户清理，避免内部的动乱及更多国军高层被共产党吸收。于是，他把反情报与反间谍工作当成临时政府的当务之急，并下令国防部保密局执行搜捕任务。 间谍搜捕工作在一九四九年九月有了重大突破。当时基隆中学校长钟浩东因为与国民政府失望而转投向共产党，成立中国共产党基隆中学支部委员会。后来更进一步组成台湾省基隆市工作委员会，于一九四八年创办《光明报》，批判蒋中正领导国民政府，并宣传社会主义思想。 当时，《光明报》遍布全台各地，国防部保密局竭尽全力，却查不出任何相关线索，使得《光明报》内容在台湾内部流传。 但在不久之后，因台大法学院支部王明德的一次书信，《光明报》来源遭到泄露。王明德，王世坚的父亲，当时在追求一名女性，为了在女子面前建立英雄形象，他称自己有参加地下组织，并展示给该女性一份《光明报》，但他却将这份报纸随意放置家中，并且被家人发现。他的家人旋即报警并逮捕王明德。哦，天哪！ 这简直太神奇了！ 保密局很快的瓦解了成功中学支部、台大法学院支部，进而造成基隆中学支部的复工。基隆中学校长钟浩东主导《光明报》一事被悉知，保密局于八月十五日凌晨进入基隆中学，逮捕四十余人，钟浩东遭枪决。情报局特务古正文利用此案被捕者的证词，顺藤摸瓜，将矛头指向了蔡孝乾的组织。不久后，南台湾负责间谍活动的高级特务在十一月于高雄被捕。 随着特务们一一泄露被捕，并被严刑逼供，越来越多的组织据点及相关人员遭到逮捕。蔡孝乾的组织在肃然间土崩瓦解，而他本人也成为保密局接下来的目标。来自国民政府的特勤人员正在缓缓地向他靠近。 一九五零年一月，国民党反情报人员发现蔡孝乾在台北住处的地址，特勤人员随即冲入他家中，并将其逮捕。然而，蔡孝乾冷静地面对这突如其来的变故，并假意投诚，又说愿意供出组织情报，但却在过程中因押送警员的疏忽下逃之夭夭。在寒冷的冬季中，蔡孝乾与特勤人员展开了一场追逐战，但在几周后，他还是于老家彰化的农田中被逮捕。 此时的蔡孝乾可说一无所有，组织瓦解，部下被捕，亲人离去，他在毫无抵抗的情况之下再次被捕，但是他心中却还有爱，还心记着一名也遭特勤人员逮捕的年轻女特务。于是一九五零年三月一日，两岸情势迎来了巨变，蔡孝乾在此辩解，他成为了国军军官，并获得一笔丰厚的奖金，那名女特务也遭释放。 相应的，蔡孝乾将当时与台湾最优秀的几名解放军特务供出。三月二日吴石、朱承之、陈宝仓、聂希、王振军遭逮捕并枪决；吴鹤雨、方克华、江爱训、王继甫等被判刑。蔡孝乾还将剩余所有共产党的据点及地下基地一并交出，让国防部保密局进行了一次全台大清扫。 台湾及外岛地区的解放军间谍全数遭到逮捕，一场轰轰烈烈的间谍战就此拉下帷幕。吴石、朱成之等人在台北市万华区马场町刑场被枪决。此时的毛泽东及粟裕对于在台湾所发生的一切毫不知情，直到一九五零年六月，国民政府在报纸头版上公开了这项搜捕成果，刊出了吴石、朱成之等人在台北市内被枪决前后的照片，他们才知道组织已经溃散。 随着情报网的崩解，解放军进攻台湾的计划遭到阻碍，而此时又遇到韩战爆发，美军重新援助中华民国政府，解放军无法攻克台湾，于是造成两岸对峙的情况至今。 但是，共军特务所传播的思想却也悄然进入台湾，也影响了台湾未来的情势与发展。两岸之间的谍报战也未因此而停止。在这之后，许多特务人员也在两岸之间游走，在阴影里为自己效忠的主权进行着不为人知的计划。二零一三年，中华人民共和国政府成立无名英雄广场，以纪念在台湾牺牲的特务人员。在无名英雄纪念碑前。 自南至北依次树立陈宝昌、朱成之、吴石、聂希四人的雕像，而蔡孝乾则一直留在台湾，在国防部担任少将，并负责写作及研究分析工作。一九八二年十月，蔡孝乾因病在台北病逝，终年七十四岁。这就是一九五零年代两岸最刺激的谍报战始末。 本次内容主要参考远流出版《中国公台大解密》一书，作者为华府智库二零四九计划研究所研究员易思安。借由第三方观点，我们可以看到更多历史中被忽略的面相，让我们更完整的了解那个年代所发生的种种。嗨，喜欢我们的频道吗？如果你喜欢我们的影片内容，请你一定要订阅我们的频道。 如果你希望可以支持我们，让我们在未来可以做出更多关于国军、国民政府、中华民国的主题的话，欢迎以捐赠和小额付款的方式在下面支持我们。